Czy w biznesie jest miejsce na przebaczenie? Przed laty z kolegą zarządzaliśmy bazą z mailami paru tysięcy osób korzystających z naszej pomocy. On był od ubezpieczeń. Coś go podkusiło i rozesłał spam. No, stało się. Przyjąłem na klatę oburzenie adresatów. Koledzy wybaczyłem i odciąłem go od dostępu do naszego systemu. W powyższym przykładzie pojawiło się rodzeństwo przebaczenia, ograniczone zaufanie. Biznes to jak jazda samochodem po dwupasmówce. Zwykle jedziemy w towarzystwie innych kierowców. Każdy zmierza do swojego celu. Raz na jakiś czas ktoś zrobi coś niebezpiecznego. Może kiepski dzień, może arogancja, może brak doświadczenia, no nie wiemy. Warto przebaczyć, ale trzymać się od niego w bezpiecznej odległości. Opłaca się przebaczać. Nienawiść wypala, zmniejsza skuteczność działania. Lecz po przebaczeniu zalecam ograniczone zaufanie. Napisałem i wydałem książkę Izrikus o pogodzie ducha w przywództwie. Podobno świetnie się czyta. Ktoś stwierdził, że jest lekka, z fajną, wciągającą akcją i ma w sobie tyle różnorodności, to sam autor. Izrikus to nazwa modelu przywództwa. No ale też bohater tej powieści nazywa się Angelo Izrikus. I uczy on jak być na tym, co robisz, bo rikus to po hebrajsku skupienie i koncentracja. Linki do sklepów z książką i audiobookiem znajdziesz na www.izrikus.com.